ток булагынын уялдарына жука темир же никель зым туташтырабыз ачкычты бекиткен соң бул зым кичине ылдыйлап жана ысып бир аз узарды андан соң ысыктан кызарды электр тогунун жылуулук аракети бардык үйлөрдө колдонулуп келген приборлордо болот булар электр үтүгү чайник кофе даярдагыч электр плиткасы жана башкалар